Hello YouTube, what's going on? Welcome back to the channel. Today I got a couple of gameplays with Akilo, but before we get into that, as always, I'm kindly asking if you can give me a hand by hitting the like button and subscribe to the channel. It's very important for me, still trying to get near 1000 subs, so please do me this favor, I would really appreciate it. Getting back to today's content purpose, the guys remains still a very usable weapon. Not the best time to kill, but very easy to control since it has almost zero recoil, good range and good mobility that will make it even a good sniper support. The loadout is pretty standard, nothing changed so far. To start up we have the monolithic suppressor, then we need the longest barrel for the best range and then the Commando Underbarrel, 50 rounds magazine, and of course the VLK. This is how it looks like, that's all from today, really hope you enjoy the gameplay Make sure to watch the entire video, remember to subscribe to the channel, it's very important for me. Follow me on Instagram, you can find the link in the description. Catch you guys the next time. Dajte putu mi poq, ona, o jo, ke down No, pierz jego. А сыпать типа, тут. Был финиш это я. Воу! Не лишь по пьястра. Я, я, я, я, я, я. Ucciali bora мои. Не, народ. Ну, у меня пистолет, наверное. Ža pljuma me drejqin. Слушай, Aty Med është pistoletet. Majtas. i kisha vëm bombën e, e kete vëm a funit tani. Down. Down, down. Bravo, bravo, bravo, bravo. Oh, Unë Në gjavë. gjavë, Ta marm farm më shumë. Super, super. U hodha. U hodha. Kënë në pluma këtu. Merë këtu, një këtu, një është e vëma këtu brenda. E vëma parë këtu. A do ja. U hodha. Po shet duhet. Kënë një lart më. Po shlak, po shlak. Jo, jo, jo, këtu tani, këtu tani. Këtu tani, aty, aty çon, aty. Po, po, e pas. Kumë? Asku si motit Lartë më duket Ta, down Tjetër, tjetër, tjetër me pistoletës Po është më në lartë Ti mojnë Bravo Po një ekipi ishte ku nga gulagë më duket Ja, që ka më gjitha dhe po vetë anë në Që në dodi? është një anë Mas é silent, é, mas é silent. Eu amo isso que eu estava a falar aqui, ó. Pô, estive fora! Acho que eu posso. Posso aqui da beira, da canto par. Breakdown. Bravo, demon. Erda, Leono, erda. Entri, é é entra. É entra, entra, entra. Tá, Passou uma equipa, mas... Изчищаю от гледа в это, от перекатись, а от ничего нас идет. Типа я до спицу нам остановил. К танку, к танку. Да, да. Е, е, а, море, дречь. Come on, Simon Zod. Shotgun. Më 800 damage një vrasje, po si ka mundësi më bu? Një loadout, është pa hajtë. Okej, okay, ardhër. Uważam, uważam, gdzie to? Wyłoniony tu na gaz. Tam na gaz, tam na gaz. Umo. Sniper odtuczona. Eee, tak. Gdzie sniper, bo? A szaf mamy, zabrać tutaj. Pół Gdzie ракетиетри. Я гер. Къде къде случи се ракетиерак? Капорик tu. Nuk e shof tjetër. Kena atje një ekip. Aja, aja, aja. Pa pjatra, pa pjatra, te pema. Pa pjatra. Pa për një di? Më duke se është tek pullaj. कानून से Rupa, hapër, hapër me, hapër me, gas Ku, ku, ku, ku, ku, ku Autobuzi këtu, autobuzi këtu Bravo Bravo Të rrinde si skos Unë po hipi lartë fare që ti shikoj E Sonunda join mu posbam join dot. E, po vjerë kjo, eh, po des hadi vetëm anë. Nuk po se janë fot. Dau njëri. Bravo, bravo, bravo. bravo. U vot njëri këtu. Trasmetto le coordinate da raggiungere. Vodëm çuna, çuna, vodëm gjithë. Down. Bravo. Full kill. Uuu, nossa, nossa şuna sevmem, sevmenin pası şunu. não, nerede, nerede? Справа пил. Слинга дно на não, на ару. О, снайпер não Ну, não não não не, что ты, я понял. Amok i snajper imao. Uaa, sa bez dije kama, bur. Provoj tamanho loadout, entrou, né? Se dia është safe, ja të shof një Ty janë Jo, ka snajpera A snajpera fix e shpia e sajt Jo në daudit Shpia në daudit, kë shpia në daudit jam vetë mu Ishin këtu Ku ishin e da? A, janë këtu atërë Pure ammoccione, pingoi. Куда он gira da pluma ăsta? Leoni zonă, Leoni zonă. Cu de sniper, da? Questo sta. Futu mă cione, futu de genit. Futu mă bule genit, mă, se spăva, vdoc me shotgun. Oç mu qep ky më vlla. Tam bomba. Emoret wiesz. Wow. Emoret wiesz. To jest meta, bo trzymam tak. Yo, skam. Jest pan! Smola pluma? Pluma. Uczne smola! Czone jam syf, czone. No, siamo sempre. Siamo sempre. Oddio, oddio. Chiudo, chiudo. Tre equipe graveta. Gun fund. Ciao. Te ah. je thole janë dy tjerë ke shpia o qëne Uwe? Mas What the fuck? Ah, sono a sniper. No, ma pushato, silenzio di tomba. Ma come? Silenzio di tomba. Ma come? Come? Oh ragazzi. Ma dai! Ma conquistato la eh, cazzo di roba. Ha conquistato la bandiera. No. <laughs> Eh, fatto tutte le <laughs> nostre lobby, Leo. Guarda, guarda. Wow. Ok, hai visto, vedi, vedi che la taglia fa sempre bene, osti. Vengo lì che siamo anche fatti subito. Soldi? Vieni a prendere. Sì. Vede che ci fermiamo qua? Dove raga? Fatto era il most want. Qua raga raga qua Qua raga Arancione. A terra, è a terra. Ma come ho fatto? Lo franco Confermato. C'è altra gente? C'è gente nel punto... Uh. Sempre arancione però un po' più di qua. È quasi fatto. Loot, raga. Tanto passi, pushano, raga. Pushano. Oh, ma vaffanculo. Termite la Splittato, eh. È qua da me. Dai, no, Bravo. questo è il cheater, è Fatti, fatti tutti. Bravo, bravo. Ragazzi, lì al punto arancione avevano fatto un... Capo, fatto. Madò, che spavento. No, no, no, no. Sta qua sopra. Attenzione, bombardamento di precisione alleato in arrivo. Sta sopra di me qua. Da qua. Eh, come, come cazzo si sale lì? Senza piastre. Fatta. Bravissimo. Come hai fatto a salire? Eh, ce ah, di qua, bravo. Scale. Bravo, fatto. Oh, sento sparare. Eh. Uno craccato. No! Una a terra. C'è gente anche qua alla destra nostra, eh. Mi sparano? Ma dio povero però. Si è Grande. Ce la fate, raga? Bravissimo. Uno, uno si è ressato, eh. Non sto ponte, no, aspettiamo. C'è gente lì. Sei riuscito a beccarlo col cecchino. Traccato uno. Ragazzi, sotto il ponte è safe. No, no, ma cecchinato, raga. Dove, dove, dove, dove, dove? Non lo so, non lo so, non lo so. Vieni da me. Vieni. Riesce. Vieni da me. Vieni da me. Io sto sopra. Ragazzi, pingatemi qualcosa, raga. Uno fatto. Uh! Qui, qui, qui, qui. Ho lasciato un cluster. Calma ragazzi. Oh. Due eh, tengo contro due. Io sono sopra fat. Due versus due. Uno fatto. Dove, dove? Sopra, dove c'è il camion? Grandi, raga. Ok, io prima mi prendo la safe. Lì, lì, lì, lì, lì, dove hanno ucciso me. Ma sono sotto? Non lo so, forse sì. PG! A, lì, a sinistra, a sinistra, dall'altro lato, lì mi ha ucciso me. Ecco. Ma dove cazzo sta? Forse, forse stanno di là. No, eh. No! Eh. Porca dove, troia. dove, dove, dove, dove, da parlare? Dietro, da dietro. Da dietro, eccolo lì. Peccato. Sta nel gas. Sta in gas. Grande! Easy. Bravissimo. Grande, grande GG, GG.